políticos! ¡Presente! Compañeros ejecutados políticos! ¡Presente! Compañeros ejecutados políticos! ¡Presente! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Compañeros presos políticos. Hoy día necesitamos explicaciones y por lo tanto necesitamos verdad. Y se necesita esclarecer cuál fue el rol acá en Chile de Estados Unidos. Eso a nivel internacional está absolutamente claro, pero nuestro país no se quiere reconocer. estamos a puertas de que Estados Unidos haga una intervención militar en Siria, que en este lugar hoy se entrenan las fuerzas represivas que están a favor de la burguesía para reprimir y oprimir los movimientos sociales. What do you think about the U.S. involvement in, in this uh, particular base uh, where they uh, financed a center for training? I think it's another little mini School of the Americas. It's the same setup that they use to train soldiers in Georgia for that kind of urban intervention. They can try and sell it as a uh, peacekeeper training, but I'm not buying it, and I don't think that Chilean people are buying it, and I don't think anybody should buy it. It's a, it's a, it's a travesty. Como ex uniformado, leal a la Constitución, leal al presidente Allende, y que nos opusimos al golpe de Estado, vayan nuestros saludos para que estos yanquis salgan de este de este suelo. Como marino, como ex marino, me siento realmente enrabiado porque solamente quise ser marino y no un golpista. Eh, hay un componente que poco se ha mencionado, que es la injerencia norteamericana en el golpe de Estado, injerencia que ha quedado al descubierto en un informe del propio Senado norteamericano que se conoce como Informe Church, Desgraciadamente, tenemos muchos familiares nuestros que fueron asesinados y perseguidos por miembros de las Fuerzas Armadas que fueron instruidos y formados en la Escuela de las Américas. Uno de ellos es Miguel Krasnov Marchenko, un criminal está condenado por muchos años por crímenes de lesa humanidad. You know, it's interesting, isn't it, that they would uh, name something the School of the Americas and be so proud of it. But then, when there were protests, they went, let's change the name. Boy, that'll really make a difference. Western Hemisphere Institute for Security Cooperation, WINSEC. Um, it's the same place, it's the same curriculum, it's the same instructors, it's the same agenda. It's the same shame, even though it has a different name. So, uh, and it's still active. And it's still active. And there are Chilean soldiers that are being brought up and made to feel like they are very special and uh, you know this it's like a reward to go to America and do this kind of thing. Me quiero dirigir a aquellos chilenos que están detrás de esos vidrios polarizados y que nos están observando. Ellos son chilenos con uniforme, pero son chilenos igual que nosotros. Están ocultos detrás de esos virus polarizados, tal como actuaron ocultos para reprimir y asesinar a nuestro pueblo. Uno se pregunta, ¿por qué no dan la cara? ¿Por qué se ocultan tras esas ventanas? ¡Qué vergüenza tienen que no son capaces de estar frente a nosotros, que venimos a decirles que no acepten el yugo extranjero, que no traicionen el juramento de lealtad a la patria que dijeron sostener cuando vistieron ese uniforme, que traicionan a los héroes de la patria, que traicionan a la expedición libertadora que nació para liberar a Latinoamérica del yugo extranjero. ¿Por qué ustedes aceptan que soldados extranjeros los vengan a mandonear los vengan a utilizar para reprimir a nuestro propio pueblo. ¿Por qué no tienen la dignidad? Los que ahora veo que dan vuelta la cara a pesar de los medios polarizados. Los que se ocultan tras la vergüenza. ¿Por qué no son capaces de pararse como hombres, como chilenos, y negarse a que fuerzas extranjeras utilicen nuestro suelo, nuestra patria, para desarrollar las técnicas represivas que buscan evitar que la historia igual avance. Creo que junto con denunciar estas invasiones es ocasión de rendir homenaje a la sangre vertida por miles de hermanos, hermanas, compañeros y compañeras. Esa sangre tiene que fructificar y dar frutos de libertad, de independencia, de justicia en Chile, en América Latina, en Siria, en Palestina y en todo el mundo. I was outraged. And so I'm really glad to be here today to hold up my sign and say, no, not in my name and not in the name of any conscientious American who wants wants good and not evil.